လားကြိုက်တာဒီဒီဘက်ပြည့်ဘက်ပြည့်ရခံကောက်ပါရအိုးအိုးမိသားတော့90အိုးကာမီပေါ်ရိုင်းကာမီပေါ်ရိုင်းကာမီပေါ်ရိုင်းအမဲလေးပဲအမဲလေးနှက်ကောက်တော့နှက်ကောက်တော့အဲ့ပေါ်သွားအဲ့ပေါ်သွားလာလာလာလာလာမြင်လားကာမီပေါ်နေတယ်တဲ့ညာဘက်ဘေးဘက်ပေါက်တာဘေးအရှိအရှိဘေးဘက်ပေါက်တာမကောလုံးမကောလုံးမကောလုံးမကောလုံးမကောလုံးမကောလုံးမကောလုံးငါကန်တယ်နော်ငါကန်တယ်နော်တမိုင်38 ပင်းပေါင်းမှရမယ်တို့မခေါင်းကြီးမသိလားတို့မဆိုမလွယ်ဘူးမောင်းတန်မောင်းအေးအထက်မောင်းအထက်မောင်းလာလာလာကကာရဝါဘီကာရဝါဘီဟိုမှာကာရဝါဘီအဲ့ဒါပဲမတော့အဲ့ဟိုမှာထားထားထားထားကိုကိုကိုမကမမရောက်မရောက်ခွေးခွေးခွေးတော့လာလာလာလာဒန်လာဒီကဒီကမလားခုနပြောဒီကမလားလာတော့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဟောမင်းမင်းမင်းငါ့ဝိုင်း ada kau nomi ngate. Eh, ya ya ya ya, aku tu bakal bakal aku, bakal. Ai pun kau tua ya, aku nak aku biar aku ya, bakal pagi. Tiba. Pagi ya, ni tiba. Sampai ni, Thailand lah, wah. Aku orang tiba, aku orang tiba. Ngopi aja. tới còn này khỏi con này ra khỏi con này khỏi luôn này谁呀？这瓜瓜变呀！虚荣了，我们虚荣好多狗啊！谢谢谢谢谢谢，他们谢谢那个谢谢，会干会干嘛干？完了完了完了完了完了完了完了！跟来来跟来，拿着光的去吧，拿着光的去吧，拿不丢！现在在，现在在。 khana khana le lo go ye hấu bò hấu bò rồi nó rồi hấu bò rồi nó rồi về về về đâu mà mark the vâng location hấu bò bảo bò luôn qua ngã lên dòng đi em bò đôi mẫu nè bây giờ bò đôi mẫu ấy này ấy này ấy này nó to luôn lẹ lẹ ba la lúc rồi ba la lúc rồi ကျန်နေရောနှကောင်ကျန်နေတယ်ဘာမပါရီရ这个狗啊，起码没起码了嘛个要，偏南偏南港的要嘛个起码了，偏南港偏南港的喏。两万七，两万七。这边这边来一十个面呢。啊，搞搞。小彪呢？不能不能。小彪呢？啊，鲁马，别过来了，一点没有。 ခွက်ရေးဆောက်ခွက်ရေးကြီးဆောက်ခွက်ရေးကြီးဆောက်ခွက်ရေးလားမကောက်ဘူးကမယူနေတော့ကွာမကောက်ဘူးကလဲအေးရှင်းပါလားဒီဝိုင်းကြီးရှင်းတာပေါ့ဟာရဟာရတကယ်ဟာတကယ်ဟာတကယ်ဟာမကတန်ထဲရောမကမတန်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေါ်တာကကျွန်တော်ဒီဘက်ခေါ်ကြီးကကျွန်တော်ဒီဘက်ခေါ်ကြီးကအေးဆောက်ခွက်တော်တစ်ခုရမယ်အေးဆောက်ခွက်တော်တစ်ခုရမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေါ်ကြီးကင်ပြီဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ခေါ်ကြီးကင်ပြီเนาะကျွန်တော်ခေါ်ကြီးနဲ့ပေါ့လို့ပဲဆိုင်ဒီဘက်ဟာလူမကြည်ပဲရောက်သွားပြီဒီဘက်ကြီးဒီမလားချက် Aluman naga. Kompor betul lu lah. Lemah lemah. Adi mah betul mah. Adi mah lah. Ah lah kan mah. Ya mah mah pai mah ha ya. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Là giờ mình còn ăn lỗ cái lỗ bê cái nào. I got supplies. Chết đại gì, chết đại gì, chết đại gì, chết đại gì. Mình làm cái này cái gì mình làm à? Đây là đây, ai ai cá lô, ai cá lô gì nào đây, đây là, đây ai cá lô gì nào đây. 还没，还卡没乌哈？没有，没有呢。还鲁卡，还鲁卡几？要还没？沙丁，沙丁，沙丁六斤呢，各位啊！沙丁没乌四斤，恁买几条沙丁？沙丁，沙丁，来来来来来来来来来，来来来来。我讲牛肉，红牛嘛，回片嘛，来红牛嘛，回片嘛，来红牛嘛，CVP 嘛，来来来来，免了。哎，你讲你要，你要，你讲你要收呀，你讲你不都要哈？ ဒီမှာဒီမှာဒီမှာနေပါလားဒါမသွားနဲ့ဘောတအဲ့ဒါမေကတချာမောင်းတော့အမေတချာမောင်းတော့လေပြရခွင့်ရအမရှိမရှိမရှိပြင်းရှိမပြင်းနေနေနေဆက်ဆက်တွေပဲရင်းစရင်းအော်အဲရာကြီးအဲရာကြီးအဲရာကြီးနာမှာတော့ဒီမကော ဒီကုန်းပါ Marked a vehicle. ဒီကုန်းပါလာလာလာခုံးမခုံးမလားခုံးမလားခုံးမလားအမီရအောင်တစ်တစ်ကိုင်းနေမမြင်ရတာငါလည်းဟုတ်တယ်တော့ငါလည်းမောင်းတော့မယ်ကွာလာမကပွိုင်းမယ်သွားတော့မောင်းပြန်မောင်းတော့ဘူးရအောင်တော့ပြည့်နော်ကာချီကာချင်းရှင်ပြည့်ပြင်မယ်ပြင်မယ်ပြင်မယ်အဖိုးတလိုက်ပဲပါတယ်ခွေးကန်းတော့မပါတာခွေးကန်းထားခဲ့တယ်တိတ်မလားဒီမှာမို့ဒီမှာမို့ဒီမှာကဲဘယ်မှာအတိုင်းကြီးတော့ 好呀，Nice. 这对话呀，单位对话。咱对呀，မို့တန်းတရမို့မို့မို့အဲ့အဲ့အဲ့ဟိုနော်နေကောဒီနားပါဒီနားပါဒီနားပါဒီနားပါအဲ့嘎啦嘎他溜啦，တော့တစ်ချက်မှန်တယ်ကွာဗိုလ်ချော်ကြီးမှန်ကွာရုပ်တရက်ကြီးကွာငါပြန်တော့အိမ်လိုက်တယ်မြင်မြင်ချင်းပရုံးနေတာခေါင်းလေးပဲထွက်တာငါအဲ့ဒါကိုကြောက်ခဲကြီးမှန်တယ်အစားမမြင်မမြင်ဘူး到位，nice ပါကအဲ့အဲ့တော့တစ်ချက်မှန်တာကျွန်တော်ခေါင်းပြုတ်သွားပြီပြခေါင်းနောက်头会，နောက်头会，နောက်头会，နောက်头会，နောက်头会， 哎，干那玩意儿啊！我操的，你个没牙了，嘿，干你尼狗啊！那块的皮囊在哪儿？过来，过来啦，过来啦，过来，过来，过来！哎，那伊，那伊，你迈过嘛？喂，不，喂不，不等么行，不么行。急，吧，棒，爸爸了，啦，松爸爸了，我拍，爸爸了。 뭐 화내요 화내요 화내요 뒤돌기만 뒤돌기만 깨면서 내 깨리 에이번이 바이바에서 야 이리 말해 많이 에이 까이 까이 뭐야 아야야야 피냐 피냐 피냐 피냐 거 피냐 아우 삐때 하 까비 이리 말해 အင်ဗာတာလုံးလေကျွန်တော်အင်ဗာတာကျွန်တော်မသုံးကျွန်တော်မီဆက်ပဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မနိုင်လို့အဲကွန်လေးပါရောမနိုင်လို့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီပိုင်းနဲ့ဆိုအရန်ပူပို့လက်တွေချွေးတော့လက်တွေချွေးတော့ရင်တကောင်းဆောက်လို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအားကြောင့်အဲ့မလို့အင်ဗာတာမသုံးကျွန်တော်ကြာလာရလာရလာလာလာလာအော်ဒါပြီဒါပြီအချက်မှန်လေရောက်ရေဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ အောင်အောင်ဖိလို့ဖိလို့ nice ဒါပဲအောင်တော့မဲကြပါ nice อืมငါထွက်ပြေးမှားပါကြမို့ငါဒီထဲမှာပဲနေနေတာဒီကောင်နေဟိုအားနေပြီးတော့လာတာ Thank you တရားသမားတွေဒီရှိမှာပဲ Mark the location ကျွန်တော်ဒီကောင်ကောင်လေးကိုဒီကောင်ကောင်လေးကိုခုံပြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကောင်တွေဝင်လာမှကြောင့်မို့ဒီဘက်ကိုပြန်ချက်နေရတယ် ဒီဘက်ကတော့ပြီးတော့ပြီပြီးတော့ပြီပြီးတယ်မဟုတ်အဲ့ဘက်ကနေကြော်ဝင်လာပါတော့မို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကြော်ဝင်လာတော့ပြန်ချက်နေရရခေါ်ကျွန်တော်ကနားလေတာဒီဘက်ကနေခုံဝင်လာပြပါရမို့ဒီဘက်နဲ့တတိထားနေရတာဟိုကတော့ကြောင်းတွားမယ်တွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိုင်းအမလီကောင်းကအမလီကောင်းကပြောအမလီကောင်းကပြောပါဦးရခုနအေးနဲ့တစ်ချက်မှန်ဝိုင်းလိုက်ရတာကားလိုက်တာလန့်ပြတာပြတာဒီကောင်းဟက်ရှော့တီလာပြီးအဲ့ဒါအလားလေး ဖမ်းသွားပြီကျော်ဘန်းလိုက်ဘန်းလိုက်ဘန်းလိုက်အေးအေးတကောင်တော့ဖမ်းသွားပြီစောက်ချီတာကောင်ဗီယက်ဗီယက်နမ်ကောင်နေမှာပေါ့ဘာဘယ်လိုရှိမှာတော့ဗီယက်နမ်ကောင်ပဲရှိမှာတော့အဲ့မှာအဲ့မှာဗီယက်နမ်ပဲရှိမှာပဲဗီယက်နမ်ကောင်ပဲအဲ့ကောင်ပဲရှိသေးတယ်အိန္ဒိယကောင်လည်းဒီနေ့က I got supplies အိန္ဒိယကောင်တော့ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နေဖြစ်နေနေတဲ့နဲ့ရောဝမ်းပြန်တော့ပေးလိုက်တယ်ကောင်ပြန်တော့ပေးလိုက်ကားလေးချိန်ပြီးကြရတာဘူးစီဘူးစီစီရလို့စီဒီသွားကြတယ်ဒီလိုသားမလားဒီလိုသားမလားအော်ဒါဟိုနေရာတင်နေ သုံးဖက်ပြီသုံးဖက်ပြီလားအေးဖက်ပြီလားကိုမလားကျိုးသွားရတော့လိုက်ကျိုးသွားလိုက်ဆောင်းမိုင်ဒီကားတန်ဒီကားတန်အကြိုက်ဆုံးပဲပတ်ချီကားရဲ့မှာဒီကားတန်အကြိုက်ဆုံးစပင်းနဲ့စပင်းထဲမှာအေးမိုက်တယ်ဘာမှဘလို့တီးရလဲခုနကမင်းကစာလေးပေါ်လာတယ်လေအမဟိုရင်ဟိုရင်သွားမေးတော့အဲ့မသွားပါဘူးဘာလို့သွားမှာဟိုမှာ enemy ရှိရတယ်နဲအမတော့အဲ့ရပါလား cái nẹp đó là bé ấy mà là chị bảo đi bảo tao mày đi bảo tao mày đi bảo tao mày à tí mấy cô máu này à cao món nào mà tụi máu mấy cô máu này à đồ xóm này rồi tí đấy lão đầu mày ạ bà lão đầu bà lão đầu bà lão đầu nó nó nó တန်ကြီးကိုင်းကိုင်းလုံးဘောအဝဲကိုပြေးလိုက်အဝဲကိုပြေးလိုက်အဝဲကိုပြေးလိုက်ဒီကမှပြန်လာတဲ့ရရကိုင်းလုံးမပေါ်ဘူးဆိုခေါင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တိလိုက်တော့လေအဲ့တော့တက်တယ်ဆိုအောင်နည်းနည်းလေးခွာလိုက်လေအဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒါမလို့နိုင်ရခုနကလေအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တစ်ချက်ပဲကျန်တော့ဟွာအဲ့ M7 နဲ့ပေါ့အဲ့လာရဒီချက်ပဲလာရနားလေအဲ့အေးဦးနေလာတော့အဲ့အေးဦးနေလာအဲ့အေးဦးနေလာဘယ်လောက်ပြတော့တက်နေမတက်နေဘယ်လောက်ပြတော့ဘယ်လောက်ပြတော့တကောင်တကောင်အဲ့ဟောတော့ အိုက်ကောင်တော့အိုက်ကောင်တော့ဒီလားမင်းမင်းကအစားပြတ်အိမ်တာကြီးလေးနော်နေဦးကျင်တဲ့ကောင်အဲ့မဲ့နောက်တော့ထပ်တော့နောက်တော့ထပ်တော့အော်ရှော့နော်နိုင်ပြီ။အကောင်လုံးပြန်လာအိမ်တာကလစားချီရလို့ခေါ်တယ်မှတ်တာ။အဲ့ကောင်အများကြီးထိတာမနှောဘူးပဲ။အာမိုင်းကောင်းလို့တော့အေးပါအေးအေးအေးတက်ပါတယ်။ဟောအေးအေးမပါဘူးချီတွေပဲဟာ။ဟောညီလေး။တာကာကြီးကအဲ့လိုမျိုးပြန်တက်တဲ့တယ်။တော့ထားရင်ပြန်ပြန်လုတ်တယ်။လေးတို့နော်ပြန်နေကောင်းနေ။မချီရှိနေတယ်။ Help ရဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပြတ်သွားရမယ်ကွာအာကောင်းပါရောလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ဟာအပါခေါ်ပါအပါခေါ်ပါအပါခေါ်ပါအပါခေါ်ပါအပါခေါ်မချိနဲ့မချိနဲ့မချိနဲ့အိုးအရေနိုင်နိုင်နိုင်ရာရေဘော်ဒီရှော့ပြတာနော်လေရှိုးလိုက် level 2အမအောင်ဘော်ဒီရှော့ပြတဲ့နော်လေရှိုးရှိုးရှိုး enemy enemy အိမ်နဲ့ဘော်ဒီရှော့ပြရင်ကျွန်တော်တို့နော်လေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘော်ဒီရှော့ပြရင်မနော်အမလေးကောင်းတယ်သူတို့ကအရေကအမပြတ်သွားမှာရအမချိတာအမရှိတယ် Penago, penago, penago, penago, pina, pina, pina. Penago, pina, no. Đi bom mà, đi bom mà, đi bom mà bị. Ai lâu nè rồi ha, mà cao này đó tôi kể, tôi kể này bị. Gimana, gimana, gimana? Nama, nama yang dia, dia, dia, dia. ကောသားနဲ့အိမ်ပြီးတော့ခွက်တွေအိမ်ပြီးတော့ကောသားနဲ့အောင်းမအေးပါလားလားကိုကိုရောင်ကိုရောင်ကိုရောင်ကိုရောင်ကိုရောင်လား那刚那刚去，地方你刚去的。我们我们那刚去的，当我那刚去的，白夜。哪里哪里？丹美里，阿都丹美里，哪里哪里？阿都丹美里，阿都丹美里，阿都丹美里。他们他们他们他们叫他们叫。 အောင်အောင်ပဲအောင်ပဲအောင်ပဲလို့ဟုတ်ဒီဘက်မှာလည်းဘူးတိုင်းနေပြီကျွန်တော်ကျွန်တော် body body အမှတိတ်မပါဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါဘောအားရှိမှာတိုင်းအားရှိမှာရ location ခေါင်းတက်ခေါင်းတက်ခေါင်းတက်ခေါင်းတက်ခေါင်းတက်ခေါင်းတက်အော်လပြို့ပဲကွာဒီကားကိုတက်သွားတယ်တဲ့ဒီနေ့လိုက်တာ nice ဟဲ့ငါဖမမပြရကားကိုတက်သွားတယ်တဲ့ ဟလာကြိုက်တာနေသေးဘူးကောင်းအားချောင်းမင်းအားချောင်းအိမ်မိုင်းမင်းအားချောင်းမင်းတို့မင်းလည်းအားချောင်းလားတစ်ချက်ဘောလျှော့မင်းလားမတဲဘူးမင်းလားဘောလျှော့မင်းလားမတဲဘူးမင်းလားသူတို့ဆိုသူတို့ဆိုအာမကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုခုနတစ်ချက်နဲ့တော့ပါအာလူဒီနောက်ကောင်အားချောင်းတော့တော့ပါကျွန်တော်တုံးသက်ကိုပတ်ထားမင်းတို့ဟက်လိုက်တဲ့ထည့်ပြုံးအားချောင်းတော့ကောင်ခုနကမှဟိုပါရှိတယ်အားကြီးတော့မရောကြည်တော့ I got supplies အေးကြည်တာအေးကြည်တာကကြီး Có để chị đấu nó chèn. <coughs> Ok, pi Cho nó cổ cho nó. Tao này đúng không? Anh có mặt à? Ai cho nó có. gì thì để à? Quá cái. Ê Nó có ý nó có. Ồ, bỏ đi chỗ mình mà tê đâu, ngã ama con mày, nua miêu mà tê đâu, ngã à thế này ama tao nào đó, nua. Thế là bỏ đi chỗ là làm chuyện à? Mày tốn ra khổ. Rồi. Lại lại lại lại đủ rồi. Đúng rồi. ရီရှော့ပဲလာလာပစ်တာတကောင်တော့ပြီးတကောင်တကောင်တော့ပြီးမှာစုံလိုက်ရတာမှာတစ်ပဲနောက်မှာရှိရယ်ရရတာကီးရယ်ရိတ်နေပြီရိတ်နေတာရိတ်နေတာအဲ့တင်တော့ကတော့ထားတယ်ခုနကအဲ့တက်ကတော့ဒီဝါးဟာရကျန်ကဂန်းလိုတယ်ဟာရတွဲပြီးတွဲကပြည့်တွဲကပြည့်ရဂန်းကောက်မှာရအိုးအိုးမိသားတော့ကိုယ်စဲအိုးကာမီပေါ်ရိုင်းကာမီပေါ်ရိုင်းကာမီပေါ်ရိုင်းအမလေးပဲအမလေးနှက်ကောက်လို့နှက်ကောက်လို့အပေါ်သွားအပေါ်သွား Mark the location Đó, đó, đó, đó, đó, miếng này Yeah, nhà bé bị bên bao đập bị, she she bị bên bao. Nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó. Con này tôi ra sự, con này tôi ra sự dùng. Đó giờ khó đi qua. Ở châu châu châu châu nó ép bây giờ châu nó ép bây giờ châu nó nó nó để nó châu nó nó đi. Cũng mà kèm như mà nó. ကူတာ400ကူတာ400ဒါ damage တွေပဲရပါတော့အဟိုအိတ်နေတဲ့ကောင်ကနှုတ်ရင်နှုတ်လိုက်သေးတယ်အမေဒီ stream ကဆောင်းရသွားပြီကိုကျက်လာတယ်ဟာဟာဆောင်းရသွားပြီကိုကျက်လာတာစာတာပေါ့ပြင်းနေတယ်ပြင်းနေတယ်ရပြီတက်တက်တက်တက်ကားကမှပြီးပြီနော်ရဆောင်းဆောင်းရရရကိုကိုကိုကိုမောင်မောင်မောင်မောင်မောင်ဘလို့ခေါ် kia vào qua chơi này chơi này tôi mẹ mình với tôi mẹ nó nhà tôi được tôi tôi tôi tôi tôi alo ờ nó đi vào nhà mẹ đâu nhà đâu nhà anh cũng có nào mà nó mà bám chỉ tôi đem chỉ bám chỉ bám con kìa con này con máu này ờ nhìn lên nhìn ờ, cái lý lò nhìn cái lý lò ya kau balai kau balai kau balai nama balai balai 야 스모킹 마 스모킹 마 스모킹 마 스모킹 마 Gimana gimana? Biang biang biang biang biang. Benang kau, benang kau, kau benang kau le. Kau benang kau le. Mark the location. Sao kau mana? Mà mà họ đã bị đi thế mà. Ồ, wow, ngon, chúng mình chỉ có chiếc gì. Sao mẫu gần hả? Tao không kia này, nó gù. Ồ. Mấy kia lại, mấy kia lại. Ai chim mà, ai chim mà, ai chim mà, ai chim mà. Yeah, they, yeah. Mark the location. Yeah. ရတော့မရတော့မရှိရဆောင်းကျူးတယ်ကွာငါစမုတ်သုံးလုံးခင်းလိုက်တာပဲအဲ့မှာငါနောက်ကပတ်လာတဲ့ကောင်ကိုပြစ်လို့မရအောင်ခင်းတာပြေသွားတာအတန်တန်ကြော်လိုက်ရအတန်တန်လာခဲ့ဟိုတွေးပြတဲ့စမုတ်လေးရှိရင်ဟောလျားနေရလားမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်ကပြစ်သွားခွေးကနဲ့ပြစ်သွားအဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြစ်တဲ့ကောင်ပြစ်တာအဲ့နောက်ကတကောင်ညနေရ Thank you အဲ့တော့ကအဓိကဆိုးอ่ะဒီတော့ကောင်ရောက်လာဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်ဆိုးတာအဓိကအဲ့ကောင်ရောက်လာ ကားနဲ့ကိုတိုက်သွားလေကောင်အဓိကအဲ့ကောင်ပတ်လာတာကားနဲ့ပတ်လာအဲ့ကောင်ဆိုးသွားတာတကယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကကောင်ကိုစမိုးရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်ကောင်ရောက်တော့အဲ့ဘက်ကိုစမိုးလိုက်တာကျွန်တော်အခုကြောင်စမိုးလို့မရတော့